印度男孩阿南德在六月十六号又有新的预言出现，他又预言了哪些事情？占星术这种东西又是什么？一起进入今天的话题。大家好，我是火中军。在六月十六号，印度神童阿南德在他的个人网站又发布了新的预言视频，视频的标题为“六月二十号后会怎么样？”他在视频中预言。 二零二一年的九月到十一月，这段期间可能受到疫情影响的有美国、欧洲、英国、印度地区。这里我想吐槽一下，就算没有你说的，目前来看的话，这几个地方也是受疫情影响严重的。还预言了二零二一年九月到十一月世界经济方面呢，总体处于负增长期。他说呀，是从六月二十号开始到七月呢，形势将变得相当明显，并预言了二零二一年的十一月后经济开始好转。 这两个呀，就是阿南德在视频中预言的两个重点。现在我们再来看看印度男孩依靠的占星术又是什么东西？占星术啊，其实大家应该也并不是很陌生。像我们经常听到的星座，就是属于占星术里面的一种。在古时候啊，很多文化都重视天文事件，像在我国的古代、古印度、古玛雅人，都开发过复杂的天文系统，用于呀通过天文观测来寻找可能存在的影响事件。 在西方啊，占星术通常由一个星座系统组成，它的意义在于解释一个人的个性方面。根据坎皮恩尼古拉斯《西方占星学的历史》第二卷中，对于西方占星术啊，早期的起源呢是在公元前两千年的苏美尔人。那时候啊，苏美尔人在乌鲁和乌鲁克建造的七级的庙，这个庙啊，每一级代表一个天体，有月亮、太阳、水星、金星、火星、木星和土星。 公元前两千七百七十八年，古埃及最精确的历法诞生了。埃及人意识到了天狼星的上升与尼罗河大水之间的关系，他们试图从天狼星的位置来推断出事件的发展。这些呀，造就了早期的星象研究。而在我国古代，对于星象的研究也很早就出现了。根据陈尊圭的《中国天文学史》中第一册记载，大概在商代以前，占星术就已经有了萌芽。 由于奴隶主阶级的提倡，占星术得到了迅速的发展。商代的许过甲骨片就是占卜用的，其中有不少天象记事，正是占星术发达的证明。古代史籍中常见的巫咸就是商代著名的占星家。到了周代，占星术不仅为统治阶级所把持，而且明显的为其服务。春秋时代，占星术更为盛行。从《左传》及《国语》的记载可以看到，占星术在公元前七世纪及公元前六世纪的兴旺景象。 比如啊，在我国古代著作《三国演义》中，诸葛亮啊经常夜观天象，也是占星学的一种。但是，经过近代科学家们的实验发现，占星术是一种伪科学，它根本没有任何预言的作用。像著名的占星术双盲实验，这个实验哪是由肖恩·卡尔森在1983年的时候所做的一个实验。卡尔森呐，他是美国的物理学家，他做的这个实验结果显示啊，占星术的预测没有比偶然预期的更准确。 说白了就是占星术的预测呀，和普通人瞎蒙蒙中的概率是差不多的。关于占星术这种啊，有一个心理学上解释，叫做巴纳姆效应。巴纳姆效应啊，又称为弗拉效应，是一种心理学的现象。人们呢，会对于他们认为是为自己量身定做的一些人格描述啊，给予高度准确的评价。而这些描述呢，往往十分的模糊及普遍，以至于能适用于很多人身上。 巴纳姆效应啊，能够为不少伪科学，如占星学、占卜或者心理测验呐，被普遍接受的现象，提供一个十分完美的解释。这个效应啊，是一九四八年由心理学家福勒通过试验证明的一种心理学现象。一九四八年呢，心理学家福勒对他的三十九名心理学学生呢，进行了一项心理学测试。学生们呢，被告知根据他们的测试结果呢，每个人都会收到一个简短的个性小插图或者是素描。 一周后，福勒给了每个学生一张据称是根据他们个性所做的草图，并要求他们呢每个人对其应用的效果进行评分。实际上啊，每个学生都收到了相同的草图。最后平均而言呢，学生将其准确度的评分为四点三分，评分范围啊为零分非常差到五分优秀。这个实验验证了巴纳姆效应。我这里举个例子，大家就明白了。对于巴纳姆效应的有效陈述啊，包括有时这两个字。 例如啊，有时你觉得你自己很自信，而有时呢，你又不那么自信。这句话呀，几乎适用于任何人，因此呢，每个人都可以从中读到个人的含义。这就是典型的巴纳姆效应，其实也可以理解为啊，模糊性语言。所以呀，占星术已经被证明了是伪科学。那么大家对于占星术带来的所谓的预言呢，也不用太在意，看看娱乐即可。我是火中君，我们下期再见。